Аллаһның колы иманның хакыйкатенә ирешә алмас ки кайчанга кадәр кайчан телен сакла саклый башлаганчага кадәр Телен саклый башлаганнан кадәр, шушы заманнан гына Аллаһның колы иманның хакыйкатенә ирешер, дип әйтә Пәйгамбәребез. Шуның өчен бүгенге вәгазебезне дә шушы хәдискә багышлап, тел хакында сүз алып барырга булдык. Аллаһның рөхсәте белән. Билгеле булуынча, безнең гәүдәдә без әйткән идек күп вакыт нәфес хакында, аннары безнең яратылыш су, ут, туфрак, һава, нәфес. Шушы биш нәрсәдән без торабыз, биш нәрсәдән мәйданга килгәнбез. Безнең Матдә, состав дип әйтәбез русча, биш нәрсә. Шуның өчен бу хакта күп сөйләдек, шуңа бүген дә безнең гәүдәбездә булган колак, аяк, кул, аннары күз, борын. Бу Һәр, һәр берсе бер нәрсә генә җавап бирә. Аяк ул атларга. Искә алганыгыз бардыр, урамда йөргәндә безнең гәүдә шундый Нечкалар теләйтә фи әхсәни тәкъвим. Иң күркәм кыяфәттә барлык китердек дип әйтә. Аякларга карасак. Һичбер вакыт без уйламыйбыз, уң аякны алга иеп барыргамы, сул аякны без аны уйламыйбыз. Йөрибез, ничек әйтәбез, автомат кебек, робот. Берәр кеше уйлыймы, аяк дөрес атласа ярый, уң аяк сул аякка катнашып куймаса йөри дип. Беркем дә уйламый, йөри. Бу Аллаһның бер нигъмәте. Кул да шулай. Бер нәрсә кирәк булса, иң кәмендә бер җир кычытса, аны уйламыйсың да, ул кул автоматта эшли. Җыгылсаң да кул Колакта шулай бернинди тавыш чыкса, баш борыла, колак тыңлый башлый. Без аны уйламыйбыз да, фикерләмибез дә. Ягъни көч түкмибез бу эшләрне эшләгәндә. Көз дә шулай. Көзне ачтык, күрдек. Болар җавап бирә бер нәрсә өчен, үзләренең нәрсә нәрсә гала торган барлык китәләр, шуның өчен җавап бирә. Ягъни көз күрергә җавап бирә. Кул, тотарга җавап бирә, аяк, атларга җавап бирә, колак, ишетергә җавап бирә. Ләкин гәүдәдә бер әгъза бар. Әгъза дигәнебез орган инде. Ул җавап бирә бөтен гәүдә өчен. Ул да булса тел. Тел бер нәрсә сөйләсә, һәм кул да җавабын ала, күз дә, аяк та. Һәм дә пәйгамбәрнең хәдисләренә карасак, Китапларда әйтелә, һәр иртә һәм кул, куллар, һәм аяклар, һәм күзләр һәм колаклар әйтәләр. Әй, тел, бүген дәшмә. Чөнки синең аркада без нәрсә эшлибез? Җәфа чигәбез дип әйтәләр әгъзалар. Шуның өчен нәтиҗә эшләгәнсездер. Ничек кешеләр сөйләшәләр? Тел бит сөйләр өчен уңга, сулга теле белән. Ни өчен мин тик торырга тиеш дип әйтәм. Шуның өчен бу вәгазь мөселман кешеләргә вәгазь. Шуның өчен без әйтәбез аят һәм хәдис. Кем инде әйтсә, тел бит сөйләшер өчен бирелгән, дип әйтсә, мөселман кеше алай әйтергә хакы юк. Ни өчен? Чөнки бар шундый изге бер илчеләрнең араларыннан берсе, ул да булса, ул да булса безнең Локман исеме килә. Илче дип әйтәм, чөнки пәйгамбәр хакында бераз ихтилаф бар. Галимнәр кайберсе әйткән ул пәйгамбәр дип, кайберсе әйткән ул пәйгамбәр түгел дип. Шуңа әйтәм илче. Аның сүзләрендә килә, ул әйтә, Сөйләшү ул көмеш булса, ди, мәсәлән, тел белән күп нәрсә аңлатырга була, вәгазь сөйләргә була, тел белән, аннары гыйлем өйрәтергә була, яхшылыкны өйрәтергә була, тәрбия бирергә була тел белән. Ләкин Шушы ук тел белән, әгәр кеше сөйләшмичә торса, дип әйтә. Дәшмичә торса, сөйләшмичә. Ул вакытта ул алтын дип әйтә. Алтын. Шуның өчен кем әйтә? Тел бит сөйләр өчен бирелгән. Не мин тик торыйм дип әйтүчәргә, менә бу сүзләр. Сөйләшми тору ул алтын. Сорау туар, ә сөйләшми тору ул файдамы, зарармы? Әлбәттә, файда. Беренче файда. Беренче файда. Күп хата, кечкенә хата килә телдән. Шуның өчен сөекле пәйгамбәребез хәдис әйткән, үз үз вакытында, үз заманында, үз вакытында, ул бүгенге көнгә дә Туры килә, пәйгамбер әйтә. Кем күп сөйләшсә, хатасы күп булыр. Кем күп сөйләшсә. Искә алганыгыз бардыр. Кайбер кеше ярата ничек әйтәләр аңа зажигательный дип әйтәләр, ялгышмасам. Аңа әйтәләр, ул безнең командада, безнең арада, класста Нинди сүз әйтәләр? Ул булмаса, бөтен халык, бөтен класс утыра күңелсез. Бер кеше аркасында. Аңа биргәннәр ул рольне, ул гына ведущий, ул гына сөйли. Ә ни өчен аңарга шундый хак бирелгән? Чөнки ул күп анекдот сөйли, кешене көлдерә, сөендерә кебек. Дөресендә ул сөендерми, ә тик көлдерә генә. Кеше көлгәч тә, үзенең кайгысын оныта, шатлана башлый. Шуңа ул кешегә нәрсә үсә, дәрәҗә үсә. Теге кеше булса, әйтәләр, ул безнең класста иң сүз остасы дип әйтәләр. Хәтта сүз остасы нинди, анекдот ятлаган күп иттереп. Теге кеше булмагач инде, халык класста утыра, кайгырып, менә теге булса иде, кәеф тә юк классның. Классның настроениесе юк дип утыралар. Бөтен бер зур бер класс. Мәктәптә дә шулай, эштә дә шулай. Ләкин шуны кешенең тормышына карасагыз, күрсәгез, пәйгамбернең хәдисе ап-ачык күрсәтә. Кем күп сөйләшә, хатасы күп була дип әйтә. Һәм андыйларның чынлап та хаталары күп. Ләкин пәйгамберебез хәдисен туктатмый, дәвам итә. Ә кемнең хатасы күп була, Аның гөнаһасы күбәя дип әйтә. Күрәсез, башта пәйгамбәр хата дип әйтә, аннары гөнаһ дип әйтә. Кем күп сөйләшсә, хатасы күп була. Ә кемнең хатасы күп була, гөнаһасы күбәя. Күп була дип, күп була дип әйтми, ә күбәя дип әйтә. Ягъни ул стартер кебек, күп сөйләшү хатаны Барлыкка китерә, ә күп хата гөнаһны барлыкка китерә. Һәм дә пәйгамбер хәдисен тәмамлый, ә кемнең гөнаһысы күп, аңа ут тагын да лаек. Ут дип әйтә инде җәһәннәмне. Шуның өчен бу хәдистән, хәдистән күрәбез ки, күп сөйләшүнең нечкә тәр күп сүз, буш сүз әйтәләр. Ләкин тел булгач та сүз сорасалар, гел дәшмичә торсак, тел не кирәк? Телнең файдасы бармы? Бар телнең файдасы. Кешегә мөселман кебек мөгамәлә кылыр өчен, мөгамәлә дигәнебез отношение, Кирәк тел. Бүгенге көндә урамга чыксаң, кешегә ничек мөгамәлә кылырга, мөселманчамы яки түгелме белмисең. Теле генә булмаса. Теле белән әйтсә, лә иләһә иллаллаһ Мухаммад Расулулла, ул вакытта аңа класс мөгамәлә мөселманга кебек. Нинди мөгамәлә? Исәнләшү, ислам тарафыннан әссәләму алейкум дип. Һәм инде гомерең ахырында да шуны искә алып, күмгәндә дә күмәсең ничек? Юып. Әгәр кеше бу сүзләрне әйтмәсә, гомерендә Әссәләмү алейкүм дип әйтмәсә, Лә илаһ илалла Мухаммад Расул дип әйтмәсә, теле белән ул вакытта мөгамәлә кылына мөселманга булмаган кебек, чөнки белмиләр, мөселманмы, мөселман түгелме, юаргамы, юмаскамы, җеназа укыргамы, укымаскамы, белмисең. Телнең файдасы нәрсәдә? Мөселман икәнлеген күрер өчен һәм белер өчен. Әгәр берсе әйтсә, тел генәмени ул мөселманлыкка галәмәт? Башка юкмы галәмәт? Башка юк, чөнки түбәтәй беркем дә урамда кими. Элек күбрәк кияләр зур яшьтәге бабайлар, хәзер кимиләр. Җәй эсселәр, кыш бүрек кияләр. Сакал дисәң, сакалны үстерә башлады бөтен кеше хәзер. Хәзер җырчы да сакал үстерә. Шул ук рәсем төшерүче дә сакал үстерә. Шул ук биюче дә сакал үстерә. Шул ук эчүче дә сакал үстерә. Каян белергә, ул сакаллы мөселманмы, мөселман түгелме, белеп булмый. Шуның өчен монда телнең файдасы зур. Телдән аңлашыла ки, бу кешегә ничек мөгамәлә кылырга, мөселманчамы, түгелме. Мөгамәлә дигәндә дә мин әйтмим, хөрмәт турында. Кайбер кеше сөйләгән вакытта нәрсә ишетергә тели, шуны ишетә. Мәсьәлә сөйләгәндә, бәлки кайбер кеше аңлар, ә, бу кеше мөселман түгел икән, чөнки теле белән бисмилла әйтмәде, әссәламу алейкум әйтмәде. Димәк, яңа кирәк урып бәреп, сүгеп Ушал-пошал дип сөйләп, аның кирәген биргән. Юк, ул икенче тема, ул хөрмәт темасы. Ә мин әйтәм, мөгамәлә темасы. Шуның өчен дөрес ишетегез ки, дөрес аңларсыз. Хөрмәт бөтен кешегә дә күрсәтелә тиешле дәрәҗәдә. Мәсәлән, бер кеше килде икән, ул тәкәберле икән, ул вакытта тәкәберле кешегә тәкәберле сөйләшергә кирәк. Мөселманмы, кәферме? Ул хөрмәт. Хөрмәт бар, хөрмәт бар. Хөрмәт юк, хөрмәт юк. Монда сүз бара мөгамәлә турында. Мөгамәлә була безнең тиҗарәт тарафында. Мәсәлән, бер кеше әйтсә, акча өйдә калган ант итәм Аллаһ белән китерәм. А, мөселман кеше ышанырга кирәк. Мөгамәлә шушы ул, ягъни отношение, уважение түгел. Әгәр әйтә икән, акча өйдә калган, китерәм. Ул вакыт әйтәсең, ярар, китер, аннары алырсың. Әлеге вакытта мин сиңа ризыкны һәм нәрсәне, малны бирмим. Нигә? Ошатмыйм, син бит мөселман түгел. Мөселман булмач ышанып буламы? Булмый. Никахны алабыз. Никахта ике шаһит була, ике ир, яки бер ир, ике хатын. Дүрт хатын түгел, ә бер ир булырга тиеш һәм ике хатын. Яки ике ир. Шул арада ике шаһитлар Имам кеше сорый, никах укучы, сез мөселманмы? Алар әйтсәләр, әйе, сорый, исбатла. Исбатларга тиеш, лә иләһә илляллаһ Мухаммад Расулуллаһ. Исбатласа, димәк ки, алар чынлап та мөселман. Әгәр әйтсә, мин мөселман түгел, никах укып булмый. Ние? Чөнки мөселман булмаган кеше шаһид була алмый. Ни өчен? Чөнки алдаша. Мөселман кеше алдашмый, Алдашса да гөнаһы саныйбыз ла, ләкин без кабул итәбез алдашмый дип. Мөселман булмаса, дин тарафыннан ул кешегә ышанырга ярамый. Димәк, нәрсә була? Никахның шарты бозыла. Ике шаһитның берсе әйтсә, мин мөселман түгел, христиан дисә, никах укып булмый, чөнки шаһитларның берсе бар, икенчесе юк. Хотя утыра, но ул мөселман түгел бит, ул шаһит була алмый. Ни өчен? Мөселман түгел. Мөселман буларга шарт. Бу мәҗбүри. Чөнки кыямәт көндә Аллаһ Тәгалә сорыйчак, никахлары бар имы? Ике шаһит әйтәчәк, әйе. Дөньяда сорыйчаклар, сез бергә кочакланышып, җитәкләнешеп йөрисез. Нәрсә, ир белән хатынмы? Әйе. Никахыгыз бармы? Әйе. Ничек исбатлыйсыз? Безнең ике шаһит бар. Әйдә сорыйк әле, әйдә сорыйк. Берсе әйтә, мин күрмәдем. Утырдым бит никахта, утырдым, мин күрмәдем, ишетмәдем. Алдый. Чөнки мөселман түгел. Гөнаһтан курыкмый. Аллаһтан ышанмый, Аллаһтан да курыкмый, шуңа мөселман булмагач шулай әйтә. Шуның өчен телнең файдасы шушында, шаһитлык никахта һәм дә гомумән бөтен мөгамәләдә, көнкүрештә. Шулай ук пәйгамбәребез дә әйтә, бу шушы безнең темамызда пәйгамбәр әйтә, гәүдәдә бер ит кисәге бар. Ул яхшы булса, гәүдә тулысынча яхшы булыр. Кайчан ул ит кисәге бозыла, шул вакытта бөтен гәүдә бозыла. Игътибар итегез, ул ит кисәге йөрәк, дип әйтә Пәйгамбәребез. Бу көнгә кадәр вәгазь сөйләгәнебез, әйткәнебез, без әйтәдек йөрәк дип, мәгънәви йөрәккә, духовный, аңа әйтәдек без әйтәдек, духовный двигатель дип әйтәдек. Тоже монда. Ә бу хәдистә пәйгамбәр әйтә, ит кисәге дип әйтә. Шуңа бәлки алар икесе дә шуңа мондадыр. Бу хикмәтне Алла теләп, бәлки бер көн безгә ачар. Нинди хикмәт икән? Берсе дә йөрәк. Берсе дә йөрәк. Икәү. Берсе матди, берсе мәгънәви. Матди дигәнебез физический, мәгънәви дигәнебез духовный. Ике ике йөрәк бар. Ике йөрәк монда. Берсе Берсе нәрсә эшли? Кан куа. Берсе кан куа, ә берсе мәгънәви. Мәгънә тарафыннан, ягъни духовный. Матди, мәгънәви. Шуның өчен пәйгамбәрбез хәдисеннән аңлашыла ки, әгәр йөрәк чиста икән, димәк ки, гәүдә дә чиста да була, пак та була һәм дә салих була, ягъни яхшы була. Әгәр ул ит кисәге бозыла икән, бозык икән, бөтен гәүдә дә бозыла. Шуннан да китапта әйтелә, тел ул йөрәкнең тәрҗемә итүче переводчик. Тел ул йөрәкнең тәрҗемә итүче се, тәрҗемә итүчесе. Шуның өчен йөрәктә нәрсә бар? Аны без күрә алабыз тел белән. Ягъни, әгәр дә безгә кирәк булса тест белергә, безнең йөрәктә изгелек микән, бозыклык, бозыклык микән дип. Әгәр беләсебез килсә, шундый кызыксыну булса бездә, ул вакытта карыйбыз телебезгә. Телебездән изге сүзләр чыга икән, димәк, йөрәгебез изге. Телдән бозык сүз чыга икән, димәк ки, йөрәгебез бозык. Чөнки тел ул йөрәк сандыгының йозагы ачкычы. Коръәндә дә Аллаһ Тәгалә сүзләре карасак, Коръәндә дә бар, Аллаһ Тәгалә әйтә. Сез, дип әйтә Аллаһ Тәгалә, Ялган булган урыннарда шушы нәрсә хәләл. Бу харам дип әйтмәгез. Ялган урыннарда. Чөнки бу сәбәпле Аллаһ Тәгалә каршында сез ялганга очраган кеше булырсыз. Ә Аллаһ Тәгалә Шөбһәсез ки, һич коткармас. Бу аят кәриме дөньялыкта безнең кайда күренә? Беренче чиратта сатуда кем теле белән алдаша, Үлчәп сатканда, анда җимеш сатамы, нәрсә сатамы. Икенче очракта күренә ул өстәлдә, ашаган вакытта. Кайбер кеше ярата шулай шаярырга, кулына сок алып, вино эчәсеңме дип шаяртырга, хотя кулында сок. Ягъни, я ялган сөйли, Шаяра, ләкин барыбер ялган, чөнки кулындагы сок ул вино түгел. Болай әйттеме, диннән чыга. Чөнки Аллаһның хәләл согына ул харам дигән терминны беркетте. Шул ук дәрәҗәдә икенче бер шул ук шәкелдә икенче бер кеше әйтсә, бераз гына безгә эчергә ярый, хәмерне дип әйтсә, Ярый дигән сүз ул нәрсәдән сүз? Хәләл дигән сүз. Чөнки хәләлнең э, синонимы, татарча белмим нәрсә синоним. Хәләл ул синоним нәрсә була? Ярый. Алар икесе якын сүзләр. Хәләл һәм ярый. Шул ук рәвештә харам ул синоним ярамый дигән сүз. Шуның өчен бер кеше әйтсә, бе, бераз гына безгә хәмер эчәргә ярый дип әйтсә, нәрсәне аңлата? Безгә хәмер бераз гына хәләл дигәнне аңлата. Кем шулай әйтә, диннән чыга. Кем аны ишетте, күрде, җеназасына да бармый, юмый да, күмми дә. Куркынычмы? Нык куркыныч. Гомер буе яшә-яшә мөселман булып, ахырда шул шәгъре белән үл, ә Нәтиҗәдә кем була? Шуның өчен тел өстәл артында ул бик сак булырга кирәк. Киң танылган Хуҗа Насреддин әүлияләрнең әүлия булган бер укытучының укучысы, аның исеме дә Кин тагын шо Хуҗа Насретдин әүлия укытучының укучысы да әүлия була инде, шуңа Хуҗа Насретдин ул әүлия була. Шаяра бәлки, бәлки көләдер, ләкин сүзләре гел файдалы. Файдасыз сүз сөйләгәне булмады Хуҗа Насретдинның. Шуның өчен бер вакыт ул Каршысына бер бәндәнең килгәнен күрә дә, теге бәндә әйтә Хуҗа Насретдинга. Әй, хуҗа! Синең өеңә баклава китә. Баклава китеп бара. Синең өеңә баклава китеп бара. Ә пахлава, пахлава. Тәмле чәй белән эчәргә, бал белән. Төрек тарафыннан эшләнелгән тәмле ризык ашагныз бардыр. Синең өеңә пахлава китеп бара, дип әйтә. Хуҗа Насретдин да әйтә, Миңа нәрсә, ди. Аннары теге кеше тора-тора да, Хуҗа Насретдин ул башка өйгә китеп бара, дигәч, Сиңа нәрсә, ди. Русча әйтсәң инде ул күпкә аңлашыла. Мне-то что, тебе-то что дип. Монда карасак, кемнең сүзе файдалы, кемнеке файдасыз. Хуҗа Насырдинның сүзе файдасыз кебек күренә, ләкин файдалары күп. Ул ике сүз генә әйтә. Миңа нәрсә? Тегесе үзгәрткән җөмләне әйтә, сиңа нәрсә? Ләкин Хоҗанасреддин бер сүзне кыскарта. Бу Коръәндә дә шундый формула бар. Дөньяда ул формула бар. Без аны гел кулланабыз. Нинди формула? Мәсәлән, бер кеше әйтсә, намаз укыдыңмы? Без әйтәбез, әйе. Ләкин беркем дә әйтми, мин намаз укыдым. Без нәрсә эшлибез? Кыскартабыз. Бу атала тәрхим дип атала. То есть шулай Хоҗа Насреддин да бер сүзне кыскарта. Нинди сүз? Файда сүзе. Ягъни синең өеңә барганда дип әйткәч, сиңа ни файда дип әйтәсе килгәнне ул кыскарта. Сиңа нәрсә? Синең өеңә бармый дип әйткәч, әйтә, миңа нәрсә? То есть файда миңа нинди мәгънәсен кыскартып әйтәм. Шуның өчен теге кешенең сүзе нәрсә була? Файдасыз була. Ягъни нигә нигә әйтәсең? Баклава синең өеңә бара яки бармый? Сиңа ни файда? Аңа хәбәр бирәсең, хәбәр бирмисең. Ярый, баклава өенә килсә, шатлык, сөенеч, но барыбер өйгә кайткач аны күреп ашый, шатлана, сөенә. Ә Аның өенә бармагач, ни аңа әйтәсең, синең өеңә пахлава бармый дип. Шаярган була инде. Шуның өчен дә ахыргы җөмләнең безнең вәгазебездә шуның белән тәмамлыйбыз. Кем әз сөйләшсә, йөрәге Изгеме, изге түгелме? Ләкин ул шуны аңласа. Әз сүз шуны аңласа. Бу пәйгамбәрләрнең пәйгамбәрләрнең мирасларыннан берсе. Пәйгамбәрләрнеке. Һәм дә Гайсә алейһиссәлам әйткән бар. Һәм дә әйткәнебез баягы Лукман, Лукман Хаким әйткәне бар. Һәм дә пәйгамбер әйткән хадисләрдән килә мирас. Кем әз сөйләшсә, йөрәге изге булмаса да, йөрәге изгеләнә. Чөнки йөрәк ул гарәп теленнән була кальб сүзеннән. Ә кальб мәгънәсе ул әйләнүче. Сәбит кулүбенә аля диника, минем йөрәкне синең динеңдә сабит кыл, дип әйтелә. Шуның өчен дә Пәйгамбәрнең хәдисләрен тәмамлыйбыз. Пәйгамбәр хәдисләрендә килә, әз сөйләшкәннең йөрәгендә зикер күптә дип әйтелә. Ә бу да бигрәк тә безгә файдалы, бигрәк тә бүгенге көндә. Пәйгамбәрбез әйтә, бер кешенең файдасыз тема, файдасыз сүзләрне ташлавы ул аның исламда булганының бер гүзәллеген күрсәткән бер галәмәт дип әйтә пәйгамбәрбез. Инде Аллаһ Тәгалә безгә ислам дине